Aku punya niat yang baik Telah ku ungkapkan padamu Berharap kamu akan jadi Rencana Tapi kau hilang pergi sayang Kamu tak mau melihat diri ini selamanya Awas nanti jatuh cinta cinta kepada diriku jangan ku jodohmu Kamu terlalu membenci Membenci diriku ini Awas nanti jatuh cinta padaku